Bro, that is not okay. You know you can't be. <laughs> you, you know. Hmm? <laughs> 不要聊了，不要聊了，先上 DJ，先上 DJ。嗯。 嗯。嗯。爸，老子说哪样你都要来反驳，你个杠精儿啊！你脑壳进了浆糊吗？ <laughs> 嗯。 Bye. Thank you. 哇呼哇呼，瓦古瓦古，哇呼瓦古，瓦古哇呼，哇呼哇呼，哇呼瓦古，瓦古哇呼，哇呼瓦古，瓦古哇呼，哇呼瓦古，瓦古瓦古，瓦古瓦古，瓦古瓦